Hər vaxtınız xeyir. Növbəti 3-cü dərsimizə başlayaq. Video dərsimizə başlayaq. 3-cü dərsimiz bizim əməliyyatlar. Bu gün məhz mədaxil mədaxildən danışaq. Mədaxil dedikdə biz partnerlər haqqında 2-ci dərsimizdə giriş vermişdik. Birinci növbədə faktiki olaraq əlimizdə olan qaymənin üzərində olan e, məlumatları olduğu kimi bazamızda yerləşdirməliyik. Bunun üçün gördüyünüz kimi sənəd sənəd butonunu vurub tədqiqatçımızın adını seçirik. Faktiki olaraq məsələn Rafael bunu yəni çox sadə olaraq lap bu halda da axtarmaq mümkündür. Risk düyməsini basmaqla Rauf, yəni Samsung firmasının mallarını bizə çatdıran şəxs Rəfail üzr istəyirəm. Sistemdə 5286 nömrəsi ilə sistemə düşəcək və əlimizdə olan faktiki qaymənin nömrəsi isə məsələn Əgər hansısa bir qeydimiz qısa təsvir vasitəsilə və çatdıran şəxsin ola bilsin ki, bu dəfə kimsə başqa bir şəxs çatdırıb, hansısa bir qeydlərimizi apara bilərik. Yadda saxladıq və təchizatçı hissəsində biz Rəfailin adını gördük və Rəfailin bizə çatdırdığı malların bizim üçün heç bir endirimi yoxdur. Endirim faizi yoxdur. Sonra faktiki <clears throat> olaraq əlimizdə bizə çatdırılan məhsulun adla <clears throat> kodla və barkodla fakt olaraq bu kursorun yanıb söndüyü hissədə biz 3 axtarış sistemi ilə məhsulu axtara bilərik. F2 və F3. F2-ni vurduq rejim barkod rejiminə, F3-ü vurduq. Hər ikisi axtarış sistem, axtarış ümumiyyətlə barkoda keçdi. Hər ikisini vurduq. Hə, barkoddan çıxdı və adla və kodla axtarış. Bu dəqiqə faktik olaraq biz 8800 kodunu vursaq, Samsung G360 qara rəngli Samsung G360 markalı telefonun görmüş olun adı gəldi. Əgər biz bunu adı ilə axtarsaq, məsələn, Samsungların ümumi siyasi gəldi. Samsung G360 farklı bu şəkildə də axtarmaq mümkündür və barkodla. Bu 81 və hə. İndi sizə bəzi faktları çatdırım. Eyni barkodla bazamızda iki məhsul var. Bəs bu, bu haqda mən məlumat e, qısa təsvir kimi vermiş, çatdırmışdım. İndi isə faktiki olaraq gördüyümüz kimi barkod bazaya daxil oldu. Sonra 081 nömrəli barkod bazaya skaner vasitəsilə oxunduqdan sonra bizim üçün məsələn e, Star Mobilya anbarında, anbar kimi qəbul edirik biz bunu. E, Star Mobilya anbarında bu barkodla iki məhsulumuz var. G360 və S7262 birinci oxla, klaviaturada olan oxla birinci məhsulumuz qiymət kodu, qiyməti faiz işləməmişik, yəni olarsa faizi miqdarı faktik olaraq bir dəfə, bir, bir ədəd. Oxla aşağı düşsək, ikinci məhsul haqqında, yəni S72-62 haqqında qiyməti 100 manat və bir ədəd də bu modeldən. Rəngini dəyişmiş hissə də enteri vurduqda enteri vurduqda məhz həmin məhsulu seçir. Gördüyünüz kimi Samsung S72 62 qara rəngdə yəni 119 manat. Əgər ola bilsin ki, hansısa bir səhvimiz varsa, vaxt səhv görürüksə, qələmlə həmin səhvi düzəldirik. Yadda saxlayıb çıxırıq. Ondan sonra update olunur. Bütün yenilənmiş məlumatlar oturur. Sonra qiyməti gördük 100 enter miqdar 1 ədəd. İkinci məhsulumuzu oxuyuruq. и Bu isə olsun G360 markalı məhsuldan. Olsun ki, bizə ancaq 8800 kodu ilə bazamızda olan məhsula hansısa bir endirim olsun. Mədaxildə endirim olsun. Satışda da eyni qaydadır. Menyular eynidir. Olsun ki, bugünkü günü bu məhsula, bu məhsula 197 manata qəbul eləyirik. Olsun ki, çox, yəni 2-dən artıq aldığımız üçün, 2-dən artıq aldığımız üçün bizə 5% və yaxud da 20 manat həm faizlə, həm ölçü vahidi ilə, pul vahidi ilə, pul vahidi ilə endirim olunsun. O halda biz, o halda biz gördüyünüz kimi kursor ə, e, birbaşa miqdara keçir. Onu mən dəyişim. Heç bir problem yoxdur. Yəni 2 çıxdıq. Çox gözəl. Sadəcə olaraq bir dəyişikliyi edək. Yetki A logininə mədaxildə faizə redaktə imkanı yaradırıq. Bunda nə daxil bu məhsulu yenidən oxuyuruq. F2, F3 düyməsini basdıq və G360 G360 modelinə bizə endirim olunur. F4 düyməsi ilə F4 biz həm faiz gördüyünüz kimi faizlə endirim və ya məbləğlə enter məbləğlə 7 manat endirim etsək gördüyünüz kimi yekun qiymət 190 yox əgər faizlə endirim etmək fikrində olsaq 5 faizlə 187 manat 15 qəpik fərz edək ki bizə 2 2 dənədən artıq aldığımız üçün hmm, endirim olunub. Yəni olsun ki, o sonuncu rəqəmi 7 manatı bizə endirim edirlər. 2-dən çox 3 ədəd. Daxil elədik. Daxil etdikdən sonra gördüyünüz kimi bütün məhsullar haqqında məlumatlar görünür. 3 ədəd daxil olundu. Qiyməti 190 manatdan dəyəri 570 manat elədi telefon bölünməsinə. Stokda faktiki olaraq 4 ədəddir. 3-ü daxil olduqdan sonra və 229 manata bizim satış qiymətimizdir. Əgər ödəniş ediriksə, Rəfail bizi dastavka eləyən malı çatdıran şəxsə ödəniş ediriksə, ödəniş edib. Ola bilər ki, hansısa bir 670 hmm, manat 15 qəpik olsun. Yəni belə bir halda nəzərə alaq. Əgər belə bir hal mövcud oldusa, eləyək. F4 ilə faizə keçib 5% endirim edək və 3 dənə daxil edək. Gördüyünüz kimi sonda bu 45 qəpik görün. Bu 45 qəpiyi əgər bizdən almırlarsa, bu bazada da qalmasın deyə. 45 qəpik azalma veririk və məbləğ 61 manat, 600 manat, 61 manatı ödəyirik və 600 manatı qalır. Əgər hansısa bir məhsulun, yadım deyim, e, barkodu o dəqiqə çap lazımdırsa, barkodu çap eləyirik. ya F12 ilə çapsız, çap olunmadan yaddaşa gedir. F11 ilə isə F11 butonu ilə isə e, bizə nəticəni göstərir və çapa imkan yaradır. Burada hər şey aydın görünür. Hər bir mal üçün miqdar, endirim yekun qiymət. Yəni bunları bu baza üçün, yəni bu hal bu şəkildə yazmışam, əlavə məbləğ. E, yəni orada onları dəyişmək çox asandır. Reportda hamısı dəyişdirilir. Dəyəri gördüyünüz kimi ümumi məbləğ 691 manat olub. Yəni son 45 qəpik çıxıldıqdan sonra faizə uyğun məbləğ. Yəni bu endirim 29 manat 55 qəpik Yekun nəticə 61 manat ödədik. 45 qəpik azalmadan sonra 61 manat, 60 manat, 600 manat da hmm, təchizatçı ilə bizim aramızda qalıq qaldı. Bir halı da çatdırım ki, çox danışmaq istəmirəm. Bu məhsulun gördüyünüz kimi adında 3 barkod var. 3 barkodun hər üçündən hansı oxunsa mə məhz S72-62 nömrəli məhsulu tanıyır. Çox sağ olun, salamat olun. İnşallah növbəti dərsimizdə.